हो बड़ा बागी के छावला जाने तू हमसे डरना गे जाने तू हमसे डरना गे हम चाहे यहो झारखंडी छावला जाने तू हमसे डरना गे चतरा में चौमिन चाट खिया के खिया के चतरा में चौमिन चाटे खिया के घूमे गौतम सिंह के झरना गे चतरा में चौमिन चाटे खिया के घूमे गौतम सिंह के झरना गे माई भद्री काली हाई भद्री के मंदिरिया माई भद्री काली हाई भदली के मंदिरिया स्वर्ग से सुंदर हमर चादरा सहारिया माई भद्री काली हाई भद्री के मंदिरिया भद्री के मंदिरिया माई के दर्शन से पूरा हो जाए तो दिलवा के सपना गे माई से पूरा हो जाए तो दिलवा के सपना गे चतरा में चौमिन चाटे खिया के चाटे खिया के चतरा में चौमिन चाटे खिया के घूमे गौतम सिंह के झरना गे चतरा में चौमिन चाटे खिया के घूमे गौतम सिंह के झरना गे है रानी तहरे पर ध्यान गे तोहरे पर ध्यान गे तोहरे पर ध्यान गे दूधिया गोराई तहर ले ली हमर जान गे दिन रात रहे रानी तहरे पर ध्यान गे रुपे से राजा के मानी ले बतिया दूल्हा बना ले अपना गे रुपे से राजा के मानी ले बतिया दूल्हा पूजा के घूमे भौता मासिन के झरना के चतरा के मॉल में शॉपिंग करा के घूमे भौता मासिन के झरना के चतरा शहर में शॉपिंग करा के घूमे भौता मासिन के झरना